كوزا ليبيا معكم ميمي makeup artist. كما كتشوفوا في العنوان اليوم درت لكم vlog ديال خدمتي فاش خدامه بالضبط وال ambiance ديال خدمتي وهادشي كله غادي تشوفوه في هاد la vidéo. كنتمنى كنتمنى يعجبكم هاد la vidéo باش ما بلا شك كتقولوا اشنو كندير في بلاصه التصوير دابا غادي تعرفوني اشنو كندير بالضبط ولكن ماشي ممثله هذه هي انا makeup artist في الدومين السينيماتوغرافيك وانا درت لكم هذا الفلوق خصيصا باش تعرفوا عليا اكثر وتشوفوا الاجواء ديال ال tournage. لا لا كاين شي غلط ماشي هذا الميك اب اللي بغيت نحط بغيت نحط هذا هذا هو الميك اب وهذه هي ال résultat final. وخلوا لي تعليقات كيف جاكم الميك اب اميمه بنت الناظور افون اي ابري ان فيت بدلنا ال loge جينا للدار هذا هو المكياج ديالها وبصراحه ما نكذبش ليكم البنات انا حمقاتني مدينه الناظور حمقاتني حمقاتني بزاف دابا ال pause déjeuner عندنا ساعه كناكل من موراها ضروري ضروري واحد pause café كناخد واحد نص نص ومن موراها كتجي لا روبريز وكنبداو عاوتاني هادي انا وغادي نوريكم مخرجها هو هو اللي من مورايا هو شافني كنصور <laughs> اي فوالا لي زامي سي فان جورني كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو وما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم ميرسي لا قول لي شنو كيقول الدوم انا انا انا الدومه دومه دو اوف منكم قولي قدامك وكان خدام معنا شنو غادي يكون اوف سيلون سيفو بلي انا كنصورو دابا ونيبا غيقول له وسكتوا الله يلعب بوت بوت بوت منكم